à partir de 2007-2008, quand l'espace a été, pleinement, pleinement pris, s'est aperçu qu'avec la profession, que cette croissance, euh, ça, concernait donc le MNA et ses collègues, s'est faite en ramassant quand même un certain nombre de clients croisés. Chez tous les acteurs du marché, 30% environ du portefeuille était constitué de clients qui avaient des crédits ici et là et qui recelait un risque potentiel pour l'avenir. Donc c'est à partir de 2008, nous avons entrepris de décroiser avec l'implémentation du central de risque interne hébergé par MNA, dans laquelle versent nos confrères et nous-mêmes et qui permettent de, vérifier si le client est ou pas client de plusieurs institutions. Il y a un certain nombre d'informations qui sont communiquées de façon hebdomadaire par l'ensemble des institutions qui portent sur le niveau d'endettement du client et le statut de ses crédits impayés, normaux, donc pour pouvoir juger aussi bien du taux d'endettement et de la solvabilité du client. Après, en 2011, il y a eu le crédit bureau mis en place par euh, Banque le Maghrib qui englobe aussi bien les données des institutions de microfinance que les institutions bancaires. Et grâce à ces deux outils, le taux d'endettement croisé a été maîtrisé. Entre 2008 et 2012, le taux d'endettement croisé est passé de 30 à 10 chiffre autour duquel nous tournons depuis, euh, depuis 2011 à peu près. Et c'est un taux aujourd'hui qui nous semble incompressible puisque le, le, le part se porte bien.